Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size dünyanın en zor sorusunu soracağım. Geçenlerde yolda yürürken bir arkadaş sordu. İlk başta cevabını bilemedim. Sonra cevabını öğrendim. Gerçekten bayağı bir zorlandım. Siz bu soruyu sor, e, sorduğum zaman cevabını bilebilirseniz gerçekten siz e, herhalde 200-300 IQ'lu falan insansınız. Soruya e, başlıyorum. Şimdi siz bir otobüs şoförüsünüz. Otobüste şu anda sıfır kişi var. İlk durağa geldiniz. 5 kişi aldınız. İkinci durağa geldiniz. 3 kişi indi, 7 kişi geldi. Üçüncü durağa geldiniz. 4 kişi indi, 9 kişi bindi. Dördüncü durağa geldiniz. 2 kişi indi, 8 kişi bindi. Beşinci ve son durağa geldiniz. 4 kişi indi, 7 kişi bindi. O zaman en zor soruyu soruyorum. Otobüs şoförünün göz rengi nedir?